dicen vivo, Hola, mami. Stories, The Path of Destiny es el juego que nos toca hablar hoy en Anacro Games. Y digo, nos toca hablar porque no soy yo el que va a hablar este, de este juego, de este juego que nos han enviado para, para reseñar, sino que vamos a invitar al senpai Caneda Zakfar, quien, este, bueno, espero que haya, haya hecho su tarea, porque él es quien ha jugado el juego, y así que ya mismo nos vamos a comunicar con, con con Caneda. Juan Pablo Zakfar, ¿estás por ahí? Buenas, buenas, ¿cómo anda? Bienvenido a este primer episodio de Anacro eh, con este formato de charla, hangout, video en directo, no sé qué más. No va a salir en vivo. Estamos, sí, estamos, estamos vivos. Eh, no, en realidad estamos grabando esto antes porque como que somos muy inexpertos y miedosos y, vírgenes en, estas transmisiones. Eh, nada, este es el momento de, empezar a practicar y quizás en algún momento, en algún futuro, podamos hacer, sí, eh, retransmisiones en directo. Eso depende de, quizás de nuestros seguidores, de la gente que quiera comentar, que tiene ganas de que Pendo y Juan Pablo eh, hagan este tipo de, acciones, ¿no? De que se comuniquen en vivo, en directo con, la gente. Eh, estaría bien. ¿Te gusta la exposición pública, Caneda? No... Sí, pon él. Mientras no tenga que desnudarme y bailar, me está todo bien. Vamos a ver en el futuro si eso ocurre. Uno nunca sabe qué puede pasar. Quizás es un aliciente y nos, dé plata. Sí, sí. Rating va a subir, ah, no sé, en realidad, cuando vean mi panza gorda moviéndose de un lado para otro, capaz que salen todos corriendo. La es que las pelotudeces en YouTube funcionan un montón. Este, nosotros estamos haciendo las cosas mal, somos muy serios, y bueno, <laughs> es momento de cambiar. Sí. Eh, pero bueno, hablando de seriedad, nos vamos a poner serio porque Caneda no, ha, jugado, como he dicho, ha jugado, ¿no? El videojuego este, Stories The Path of Destiny. Quiero que me empieces a contar antes de pasar al video, porque Caneda ha hecho un muy buen trabajo editando un video como el que hacemos eh, normalmente en, Anacro Games, eh, y es una video reseña, pero antes de pasar a ese, darle play a ese video, Keyman, quiero que me cuentes un poquito qué, digamos, no sé, ¿qué, sentiste al jugar este juego? ¿Qué te impresionó? ¿Qué odiaste? ¿O por qué decidiste grabarlo en video y contar, contaros ¿no? este, lo que... Dale, habla un poco. Este, bueno, nada, el mm, el Stories la verdad que me había llamado la atención desde la primera vez que vi el tráiler. y estaba... Eh, siempre me meto en canales de YouTube que pongan este, noticias de juegos y todo eso, y creo que salió en un... no sé si, no estoy seguro, pero creo que salió en la E3 del año pasado. No estoy muy seguro de haberlo visto ahí o no. Pero bueno, nada, se veía recopado, parecía una especie, como, habías, eh, como decías vos antes, eh, una especie de Bastion, eh, el cual no jugué, pero ya voy a jugar dentro de poco. y no sé, me pareció interesante el, tema este de, de poder elegir como que era un, se veía como que era un cuentito y vos tenías que ir eligiendo diferentes historias y, ver qué iba pasando. Después me encontré con que era bastante más que solo eso, que solo elegir caminitos. Así que nada, eso lo explico más, más, eh, extendidamente en el video. En el video. Este, quiero interrumpirte para, porque después siempre me olvido con el tema de los agradecimientos. Eh, no soy de agradecer mucho. Eh, no, me olvido, quiero agradecer sí a la gente de Volt que siempre nos envían eh, nada, nos habilitan kits de, juegos para, eh, nada, para que los juguemos y los reseñemos, así que va un gran saludo a, Tom, eh, eh, Tom Oble, de la gente de Bolt. nada, gracias por, por esto. Que obviamente no, va a entender un carajo cuando le enviemos videos, algo que Caneda quiera subtitularlo, como ha hecho con algunos. otros. lo, vamos a, lo vamos a poner los captions para que todo el mundo lo entienda. Vamos. Ahora sí, continúe. Dale. Este, nada, iba a decir que este juego es una especie de ópera prima de, un estudio de chicos, de, un estudio indie, entre comillas, porque tuvieron plata de, no sé, de varias, varias este, otras empresas. Spearhead, em, Cabeza de lanza. ¿Cómo Spearhead Studio. Cabeza de lanza, exacto. Este, y nada, parece que, o sea, espero que les haya ido bien con el tema de ventas para que puedan seguir haciendo juegos, porque la verdad que eh, eh, técnicamente hablando el juego es muy bueno, es muy, muy, se, ve muy profesional el, acabado de arte, el, arte de hecho es una de las cosas más llamativas del juego, se, tiene un acabado muy copado, es una especie de una mezcla de, de, cartoon semi-realista, no sé, está muy bueno. Y, nada, a mí me gusta la temática de los furries, así que eh, bichos, animales convertidos en personas siempre, siempre me llamó la atención. Desde el Bakio Hair ya me llama la atención así que nada, eh, manda, la, reseña y... Sí, antes quería comentar rápidamente que eh, no he jugado aún el juego, eh, pero lo que me está llamando la atención, más, más allá de los bonitos gráficos y este, y demás que, se, puede, se puede ver, eh, es el tema de, más que nada, de la narrativa, de cómo, cómo se cuenta el juego y sobre todo el uso de la voz ¿no? off. nombrado a Sebastián y en algún momento, fuera de micro, creo que te había comentado en alguna ocasión, eh, que a mí de alguna manera lo, relacionaba con, el juego de David Greden, eh, el Stanley Parable. Y si bien no tiene nada que ver, el uso de la voz ¿no? y la manera de contar, la narrativa es como que es un aliciente, algo que me, llama la atención, que me gusta, digo, que este, me, dan ganas más de, jugarlo. Sí, muy, muy buen trabajo de, narración tiene el juego. Este, de hecho, el, narrador se toma el trabajo de hacer las voces de todos los personajes del juego y la verdad está re bueno. No, que en la reseña lo, nombro el tipo, ahora no, no, recuerdo bien el nombre del, tipo, pero tiene un prontuario bastante importante también de trabajos en videojuegos. Perfecto, voy a dejar que el Caneda grabado, que es más aplicado, <laughs> eh, no sé, lo menciono. Eh, este, no, bueno, nada, simplemente vamos a pasar entonces ya al video. Eh, no se olviden que pueden comentar, que es muy importante para nosotros que pueden comentar en estos videos si les parece bien lo que estamos haciendo y si no, qué deberíamos mejorar para ver si quizás les demos pelota, quizás no, pero nada, qué sé yo, también pueden eh, contarnos qué les parece eh, eh, la, nueva, este nuevo formato, qué les parece Caneda Sackfar, qué sé yo, lo que quieran. Así que ya mismo damos play a Stories, The Path of Destiny. Si te dijera que elige tu propia aventura volvió en forma de videojuego y se llama Stories the Path of Destiny, ¿me creerías? pues deberías. Este juego es eso y bastante más, hasta donde pude comprobar al menos. Encarnando a Reinaldo, un elusivo zorro pirata que queda mezclado en una guerra inesperada forjada por un emperador sapo que aparentemente se volvió loco, Vamos a seguir navegando entre las páginas de un libro mágico que tiene el poder de enseñarnos verdades con cada final de cada línea argumental que elijamos mientras jugamos y volver al principio para que usemos ese conocimiento de manera tal que podamos llegar al bien ponderado final feliz. O al menos eso es lo que el narrador que nos habla constantemente pretende explicarnos la primera vez que llegamos a la tabla de historias. Ubar. it was en dicha tabla podemos revisar las decisiones que tomamos, analizar sus consecuencias y aprender las verdades de cada acontecimiento que creamos. Básicamente, cada cuatro episodios jugables en los que Reinaldo va ganando experiencia, fabricando espadas y engarzando gemas mágicas en su armadura, nos encontraremos con un final abrupto que puede ser malo o muy malo, ¿O ese supuestamente final feliz que el narrador nos promete? Nosotros elegimos hacia dónde llevamos la historia al final de cada capítulo y que va a alterar cómo se van entremezclando y qué resultados tienen. Lo bueno es que cada vez que llegamos a uno de esos finales fatuos donde Reinaldo muere de las formas más desalmadas e inmisericordias posibles, al recomenzar la historia, Reinaldo mantiene los conocimientos adquiridos en los capítulos previamente navegados y haciendo uso de las verdades que va aprendiendo, podemos elegir un mejor camino cada vez y que Reinaldo transitará de formas más elocuentes, entre comillas. Por ejemplo, cuando la primera vez elegimos armar un arma mitológica con una chance en 128 de destruir el universo entero, aprendimos la verdad de que dicha arma es inestable, ya que la primera vez que la usamos destruimos el universo. Entonces, la próxima vuelta podemos elegir robarnos solo un pedazo del arma para evitar que los malos la recuperen, pero eventualmente algo va a salir mal y Reinaldo va a volver a morir como rata, les eh, digo, como zorro. El juego ofrece 24 posibles historias combinando los capítulos del libro. Habrá que ver cuál de todos esos será el o los finales felices, si es que existe uno. Jugablemente hablando, se podría decir que Stories es un simplificado hack and slash o action RPG, donde con mecánicas sencillas y bastante fluidas nos abriremos camino entre hordas de enemigos que con cada nueva pasada los capítulos de la historia de Reinaldo se van haciendo más más cuantiosos. A su vez, se irán agregando nuevos enemigos que intentarán complicarla cada vez más. Pero, y arrancamos con los peros, se siente que no alcanza para poner un desafío creciente, a decir verdad más temprano que tarde y adaptándose a todas las herramientas que se nos dan para combatir enemigos, el combate de enemigos se transforma en un trámite más que nada. Y más adelante, cuando ya nos conocemos los caminos de cada nivel, porque los transitamos varias veces, se transforma en un trámite algo molesto y pesado. Si le sumamos el hecho de que Reinaldo va mejorando sus espadas, haciéndolas cada vez más poderosas y agregándoles cosas especiales como curarnos o prender fuego a los enemigos o congelarlos, y le agregamos además las gemas que nos dan otras habilidades extras, se termina gestando en un trámite tedioso y algo vacío. Como que no se tuvo muy presente cómo balancear la dificultad al desarrollo del personaje y se confió demasiado en la rejugabilidad de cada nivel, agregándole áreas a explorar que solo se pueden explorar teniendo ciertas skills o herramientas pero van dos peros. Al no ser áreas obligatorias, algunas se podría, de algunas de ellas se podría prescindir totalmente y enfocarse en simplemente matar todo rápido, pasar los episodios y alcanzar todos los finales posibles y fin literalmente. Con un par de horas de juego, Story se queda sin mucha novedad que mostrarnos, la verdad, y se sostiene solo por la curiosidad de ver cómo se entremezclan las historias y los finales. Que si bien es el objetivo del juego, el tedio de realizar todo lo mismo una y otra vez con leves modificaciones y un sistema de combate todopoderoso, no me malinterpreten, el sistema de combate es buenísimo, pero hace que se pierda el chiste y el entero gameplay se convierte en una molestia, la verdad. Es lamentable, pero es así. O sea, en un momento me encontré a mi cerebro diciendo, eh, quiero ver qué pasa, quítate del medio, maldito juego, y cuéntame la historia de una vez. Y creo que esa no es la idea de ningún juego. Es una lástima, la verdad, porque este vicio se ve realmente hermoso. Su estética y ambientación son un término medio entre un realismo minimalista y un cartoon de fantasía muy agradable al ojo. Ni hablar del sonido y la música, que encajan a la perfección con la ambientación y con cada situación que en el juego se va aconteciendo. Y sin duda alguna hay que aplaudir de parado al trabajo titánico del narrador, quien si bien se manda algunos chistes no muy chistosos a veces, que me hicieron recordar a, como es este juego, al Stanley Parable, le dieron la tarea de interpretar todos y cada uno de los personajes del juego, como si un padre le estuviera contando el cuentito al hijo, o mejor aún, me hizo recordar cuando dirigiendo aventuras de Dungeons and Dragons nos poníamos a interpretar y actuar las voces de todos los personajes del mundo y nuestros personajes. No es sorpresa igual que el narrador Y bueno, cerrando un poco el asunto, creo que se puede concluir que Stories, en términos generales, es un buen juego, con una mecánica excelente, el combate, de nuevo, el combate es excelente y el concepto trae excelentes recuerdos, al menos para mí, que me la pasé leyendo estos libros de Elige tu propia aventura y Fighting Fantasy, no sé si alguno habrá jugado, barra leído el libro La ciudad de los ladrones, era el único que andaba dando vuelta por las librerías acá en Argentina. Pero bueno, el juego siento que se boicotea a sí mismo no pudiendo ofrecer un desafío más llevadero, confiando demasiado en el concepto de la elección de historias y dejando de lado el factor jugable un poco. Igual es muy lindo para terminarlo, pero me parece que es de esos juegos que los terminas y los olvidas. Cosa que no pasó con los libros de Elige tu propia aventura o los Finding Fans. Jueguenlo, sean ustedes los jueces, obviamente no tomen palabra como la final, porque solo sé que no sé nada. Adiós. Hola, ¿todavía están ahí? Parece que sí. Ah, pero Pendo, Pendo, ¿te aburriste y te fuiste? Perdón, perdón, que estaba. Tenía eh, la vejiga llena, no importa. Eh, la verdad que muy buen trabajo, señor Caneda. Eh, prometo verlo al video. No, bueno, la verdad que muchísimas gracias. ¿Dónde a jugar el juego, vayan a jugar el juego. Totalmente, eso es, es en serio, es hiper importante este, la gente tiene que, jugar más, o al menos tiene que jugar para, para hablar. Por eso, de hecho, sinceramente no he hablado yo de este juego porque no lo he jugado. Y sí lo ha hecho muy bien eh, que sinceramente es un gran trabajo. a mí personalmente me gustó la reseña, obviamente ya la vi, era un chiste no haberla visto. Pero, pero bueno, nuevamente repito, si tienen ganas, déjenos sus comentarios este, sus impresiones, si ya han jugado el juego, qué les parece. Este, y también qué tipo de juegos quieren que reseñemos de esta manera o de otra y demás. Eh, Man, mil gracias por, esto. Espero tenerte pronto nuevamente por aquí, eh, en este formato al menos. Eh, y vamos a ver qué juego, con qué juego, no sé, qué juego estás jugando ahora en este momento, por ejemplo, o, qué juego tenés ganas de, de Y el próximo que se viene es el Brigador. Así que vamos a entrarle, voy a entrarle a ese. Estoy ya trabajándolo. Digo, jugando, digo, trabajando. Sí, trabajando. para hacer una buena reseña. ok. Bueno, entonces lo estaremos con, ese juego. Eh, gracias a todos los que están ahí. Canela, ya te, despido. Eh, nos vemos pronto. Y también despido a toda la gente que esté viendo este directo. Eh, gracias. Hasta luego.